masak nasi, ayam, telur asin tanpa digoreng menggunakan rice cooker. Cepat, mudah, dan simple. Sangat cocok buat sarapan pagi. Hmm, enak banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Beras 2 gelas, air 4 gelas, telur asin 3 butir, ayam filet 200 gram, ayam dipotong kecil-kecil atau digiling halus, daun bawang 2 batang, bawang merah 4 siung, cabai rawit sesuai selera pedas. Cara membuatnya, beras dicuci bersih, Daun bawang diiris tipis-tipis. Bawang diiris tipis-tipis. Cabai rawit diiris tipis-tipis. Campurkan ayam, bawang merah, cabai rawit, dan bumbu ke dalam air dan aduk merata. ayam bubuk 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Lada 1 sendok teh Masukkan berasnya telur asin di atasnya. Masukkan ke dalam rice cooker. Masak nasi seperti biasa sampai nasinya mateng. Kalau sudah mateng, diamkan sebentar seperti biasa. Masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk nasinya sampai isinya merata. Nasi ayam telur asin siap untuk dihidangkan.